Inilah all new Toyota Prius 2023, sekarang lebih dinamis dan lebih lega dibandingkan dengan model sebelumnya. Toyota Prius 2023 merupakan generasi kelima, yang mana pada bagian eksterior, khususnya di bagian depan, sangat mirip dengan BZ Series dengan bentuk hammerheadnya. Namun secara keseluruhan, masih tetap mempertahankan desain khas dari Prius generasi sebelumnya, yaitu masih mempertahankan desain bodi lip back sejak generasi kedua. All New Toyota Prius 2023 sekarang dibekali dengan pelek besar berukuran 19 inci dengan motif yang futuristik. Masuk ke bagian interior, Prius terbaru mengusung konsep island architecture yang diklaim mampu memberikan kesan lapang dan dinamis. Selain itu, Kabin Prius generasi kelima juga dibalut dengan material kulit yang berkualitas dan jahitan asli. All New Toyota Prius 2023 sekarang memiliki layar infotainment berukuran 12,3 inci, setir yang mirip dengan BZ4X, memiliki panoramik moonroof yang bisa dibuka sehingga membuat kabin terlihat menjadi lebih lapang. All New Toyota Prius 2023 juga dilengkapi dengan solar panel yang bisa digunakan untuk pengisian daya baterai dan fungsi lain pada kendaraan sehingga mampu menambah range hingga 1250 km. Toyota Prius generasi kelima ini selain memiliki fitur keselamatan Toyota Safety Sense juga dibekali dengan fitur Advanced Park with Remote Function yang mampu memparkir mobil lewat sebuah remote. All new Toyota Prius 2023 sekarang menggunakan TNG generasi kedua, platform terbaru dari Toyota yang diklaim dapat meningkatkan rigiditas dan stabilitas mobil saat dikendarai. All new Toyota Prius 2023 sekarang hadir dengan dua versi mesin, yaitu Hybrid Electric Vehicle atau HEV dan Plug-in Hybrid Vehicle atau PHEV. Varian VHEV e dinagai dengan mesin 2000cc, 4 silinder dengan motor listrik dan baterai yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 220 tenaga kuda. Dan untuk varian hybrid, terdapat dua pilihan mesin, yaitu mesin 1800cc dan 2000cc. Tenaga yang dihasilkan sebesar 140 PS untuk mesin 1800cc Sementara untuk mesin 2000cc tenaga yang dihasilkan sebesar 193 PS. All New Toyota Prius 2023 diklaim mampu menempuh jarak mengemudi full elektrik atau menggunakan mode EV 50% lebih jauh dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan untuk harga dari All New Toyota Prius 2023 diperkirakan akan dibanderol mulai sekitar 28.000 US dollar.